eh, eh. Oh yeah. Lolo, lolo. Ah eh. Lolo, lolo. Ah, eh. Oh yeah. Lolo, lolo. Ah eh. Lolo, lolo. Oh yeah. Thank you. Terus wae kan nek joget iki. Alatnya aku ijen eh. Oh, ah, bener. Arte ijen. Ora tertib tenan u lho. Pak RT ora tertib omongane. Ya yo. Atur salam prasutresna. iki apa meneh iki. Wedi udan nganggo masker, gak kena corona le ngene. Bapur. Heh, carang tuane pekok. <laughs> Ayo ben ketuae. Ayo kowe metu kari dhewe. Tak kan malah kaya dure. Jale <laughs> nganggo caleng kuale. Oh. Akar muni matane ra iso. <laughs> Rawani kowe. Bisa dipecat dadi RT kowe. berjaga-jaga. Ayo ndak kena ku rona, kaya de purwo lomo nganggo sedan. Ayo nganggo sedan. Ayo. Nah, busuk ya, busuk. Malah wedi aku ndak rupane. Awong aku wong Indonesia. ya. Kebajiker ya. Eh. Wong Indonesia yo kuat-kuat. Ha iso bakoh-bakoh. Ah, ngomong di karo corona. Gitu ibu, sepenting kuat dah Bu. Corona dilawan, ngono. Ah iya. Cuci pakai sabun colek. Eh, Hah? Antiseptik. Wong Indonesia iki kuat to. Ayo, mangan kapal selam. Mangan kapal selam. Wah, dhewe ora sem ora semrawut. Kowe iki asu apa celeng mung tengah temu wae iki. Ha, keplak. Ora iki aku saiki tak takon. Aduh, nek tratah ngendi kene tempel? Karang rejek ya. Kok ora rejek piye? Kaya ngene Semar. Oh iya, Ding. Karang kemlitik, Karang mlitian, Ding ya. Mlitian. Melian. Melian. Melian. Ayo karang rejek, ayo rejek tenan wong barudan. Ha ah, iya. Ya ono acara. Heri sing ngompol ki mau. acara opo? Gune sapa? nganu ketoke mantu ketoke lho. Heh? Ketoke mantu. Ketoke genah ora? iki ora. Aku nek gak selapanan. Apa iki undangan e? Wah ora cetha iki sing digawe. Acarane ah, ora ta ora kek undangan. Hu. Pokoke tambahi lho kok bayare. Apane? Bayare? Oh. Monggo sambatan. <laughs> Oh kuwe. Sing mbok Kang Timbul wae. Cek becok jenenge sapa Sen wedomo diah ayu tukinem roro murniati. Ada semua. Iye canggamu lancang. Mau kita kau tengok ini dia mau marah ibu ya sih Ibu yang membaiki. Ibu yang oh, membaiki. Sen wedok senengnya durian pati. Ayo. Sing lanang. Mungge Prastio. Hahaha. <laughs> apa iki ana durian wati rupuk nggih prasetya ambone juragan durian ketemu dadi siji dibuntel engko bengi iya wis wingi bengi oh, wis wingi bengi ha ah, iya malam senin boleh mantu ya apa bu saiki apa wingi eh, walah wingi bingung sapa iki eh asih ah, gawe ora kenal wah. Wingi aku rene rong dina ora kenalan. Ha iya, mergane ibuke ndelik nang mburi. Ngerti nek kowe ngepet. Wah, Lasu. Dadine didelik mergane nggo amplop pokah. Oh, ha iya, ha iya. Juragane ditang yang yo. Kenang gue tau gue kangen tangan orang ikut dibalak. Aisyah. saiki le le ngeplek le ngeplek kedang ora karuan eh eh oh wis to aku tuwas ngene iki iki ya trompetku di kowe ora man tak bualang caleng lho aku trompetku ora ono iki eh eh, kowe ngopo nyok eh kowe ngopo kowe di Diki ra certo iki. Oh trompet wasiat e, kae sang sakala Weh, anak trompet itu do manut ora aku e. Eh. Kae caleng lemu kae. Trompete keri kok. Oh, caleng lemu kae nang ngongkak kangku. Ha iki. Di. Di. di. Eh. Gua kok nang kono. Wah. Paiman tak ngadiran nih kayak gini. Paiman tak potong mergo korupsi trompet. Bayarmu seket tak potong seket gue. Eh, takon eh, piye sing wedok jenenge sapa sing lanang jenenge sapa mantene putri namine sinten Wulansari Wulandari Wulansari kowe iki ra tertep ro bapane nutak-nutuk kuwi pancal telakmu sisan lho kowe iki eh, sing lanang sapa sing eh, lanang sapa bu penyedal-nyedal sawer Akhirnya ngerti lah korang. <laughs> Ya ngerti kok. Barna karo Mas Heri tak doake semoga sakinah mawadah warohmah. Berkah barokah rezekine nganti bisa gayo mah. Nganti sesuk akhir zaman. Diparingi putra sing 11 penunggu gawe rampak celeng. Bal-balan. Ayo muga-muga ya gampang mlumah. Ha, muga-muga gampang mlumah. Aku mau ki roh mantene gak ana ki nang ndi, Mang? Ana kok ndelik wedi takon standby ning ngene iki mojan. Heh. Heh, ana iki hari bosok kowe ora mungkin nek awak matane wedok kowe wayu kaya widodari komorate kok. Ha yo nek kan komodo. Ora komorate, ora. Ora uyang gede kowe, wedar kowe iki. Ayo yo, yo, ndak kesoran yo. Hah? Ayo ndak kesoran. Ayo ben. Agi setengah lima kok. Langsung. Iki aku lali. Weh. Hu. Ngobah ngobah wae nyebut gawe. <laughs> Weh. Mangkat, Bro. Yo. Cek sanse. Jangan sampai nesu celengnya. Sik muni kene arep muni aku ra wani sesepuh. Karo kuwi mesti jeneng kadungan kok. <laughs> mau rumangsa aku iki. Calemmu lho kwalek. Eh. Kowe ngopo kowe kaya kwalek kowe? Janis bos. Aku wani ngelokke nek nang kalangan ta. Jurakan bosok opet. Kok nek nang buri aku dikeplak dasing. Bisa dicali cepat atuh balik. Oh, rawi-rawi ini awamu gede ngebabai kamera ayo, horo toh, horo toh horo toh ini le sepel piye judulnya siapa kayak hari keplakan bos bos, kayak hari keplakan bos ayo iya orang di judul orang di judul eh. eh, aku isah jalur dua ini mengarah arep mulai. Rasa kucing-kucing dong betawi kono. Ini jauh ya, cekat bodoh. celak lubang celeng kuadrat diri mundur. Saking tebes saking lubang celeng. Thôi à bojone ngono kuwi mau ra ya. Ha iki kulino ngambung-ambung. Ji. Wis do rimpang celenge, kes engeh loro celenge. Celenge piro iki gari? Gari loro. Ku sing papat lunga. Heeh. Mergane jembangane ramot. Ramot. Dikone Heri eri, ora? Ha ya Heri ku sing ngebak-baki.